Thank you. 证。 <laughs> Ay, ay, ay. Ay, hindi dyan. Huwag niyang apple ko. Come ano here. Huwag niyang apple ko kasi. Basyang. Ale, ale. Ale, ale, ale. Hoy. Ah, eh, oh, oh. Apple, oh. Kumain ka na ate. Basyang. Mm.

かは。ん Thank you. Oh. Hindi ka, di ka mamansin ah. Ito kasi isa ko na gamitin mo kong video. <laughs> <laughs> Oy. Ah. Lalapit ang bagyong sabi. Basyang.

be <laughs>